datang undang kawa usir galau dan sepi Hadir pula sosok hawa bangun setia berapi Tajamkan belati cinta yang tumpul karena beri, Tancapkan seribu rasa yang muncul lengkapi hari Paham aku lebih dari aku Tak timbul logika saat cinta berjibaku Kamu aku jadi satu selamanya Tentu ramu cinta dengan doaku Kira Kira begitu. Ceriakan hari-harimu aku janji Jaga selalu setiaku itu pasti Jangan ragu saat pagi aku ada Jangan takut saat malam kamu akan aku jaga yeah. Robalah di bahu bisikan yang kamu mau Aku siap untuk itu aku harap kamu tahu Bahagia kau dan aku selalu ada takkan jauh Gelap ragu akan hilang awan cinta menghalau Dan terasa telah lama sudah kita jalin cerita Antara aku dan kamu Kamu telah ajarkanku kesetiaan Sabarmu tenangkanku Bungkamku dari hamba ah, Kerap kali hadir lagi kala pagi selalu ada senyummu di selamun tari yang nampak indah berseri Layaknya sang mentari Ku butuh kau lebih dari sekali Bukan lagi tahap mengenali Saling menjaga aku dan kamu kini Dan bukan sekedar kiasan rantai rayuan yang rentan ini Wakili perasaan kamu ada dalam nyanyian Rasakan setiap yang cinta di dalam nada Maka kamu akan paham mengapa lagu ini ada terang dengan akan jadi angin kencang ku kapus kabut Aku senja saat petang teman langkah berikut Dan bila malam datang aku hangat selimut Sang hari mungkin akan kita jumpa Namun genggam kuat hati maka luka tak menerpa Jangan risaukan duka Hayalkan saja suka kuncup akan terbuka Dan mekar pula cempaka Dan telah terasa Telah lama sudah kita jalin cerita Cabutlah ajarkan ku kesetiaan Sabarmu tenangkanku Bungkamku dari hampa Dan telah terasa Telah lama sudah kita jalin cerita Antara aku dan kamu Dan telah terasa saling cerita Antara aku dan kamu Kamu telah ajarkan ku kesetiaan Sabarmu tenangkanku Bungkamku dari hampa